Ràdio Sant Esteve m'agrada. 88.0 FM. Aquesta és la teva música. Molta música, molt més que una ràdio. Ràdio Sant Esteve. Aquesta és la teva ràdio. Tota la música més important de tots els temps la podeu escoltar aquí, a Ràdio Sant Esteve. Ràdio Sant Esteve molt més que una ràdio. El divendres es va presentar el projecte Nada Contracorrent gràcies al serrovirent Carlos Romero, promotor precisament d'aquesta iniciativa. Avui sabrem una mica més de què és exactament això i li donem la benvinguda perquè el tenim als estudis de la ràdio. Carlos, benvingut. Moltes gràcies, molt bon dia. Molt bon dia i moltes gràcies a tu per acompanyar-nos. Abans de res, explica'ns com va anar el passat divendres la presentació d'aquest projecte. Doncs va anar força bé. Jo crec que va ser prou interessant per la gent que va, que va assistir a l'acte, perquè la presència del director de l'Institut de Recerca Biomèdica, el doctor Joan Guinoart, eh, crec que va servir per, per explicar i, i, i entendre el motiu d'aquest projecte, que bàsicament és eh, recaptar fons per la investigació contra, contra el càncer i, i el doctor ho va explicar molt bé. Ells el que fan són les, les bales perquè els metges després puguin lluitar contra, contra aquesta malaltia i altres, i altres malalties i això és molt, molt, molt, molt costós. Uh mhm. -huh. Després eh, coneixerem una miqueta com van començar aquestes relacions, aquestes inquietuds teves, uh mhm. -huh. no? aquesta necessitat per, per ajudar eh, i col·laborar en projectes com, com aquest. La visita a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona la vau fer a l'endemà, o sigui, el divendres la presentació i el dissabte és quan vau anar, no? Sí, era, coincidia amb la jornada de portes obertes de mhm. l'institut mm -hmm. perquè, entre d'altres objectius, eh, aquest institut eh, té la missió d'intentar que la ciència sigui propera a les, a les persones i, i era un acte per, per mostrar des de dintre a què es dediquen, què, què fan les persones que estan allà treballant i perquè tothom qui volgués eh, tingués l'oportunitat de tocar eh, la ciència en, en primera persona. De fet, les persones que van, que van assistir a la visita van poder inclús fer alguns petits experiments eh, com els que es fan cada dia en aquest institut de recerca. Com són aquestes instal·lacions, Carlos? Bueno, la veritat és que és eh, la imatge típica que tothom pot tenir d'un laboratori. Uh -huh. eh, mhm. hi ha diferents tipus de, de laboratoris i la veritat és que el que tenen allà són aparells eh, per, per desenvolupar les tasques d'investigació molt complexes i molt cars, que el que fa l'Institut és posar-los a disposició dels, dels investigadors. Entre ells vam tenir l'oportunitat de, de, de veure a través d'un microscopi en tres dimensions, eh, cosa que no està a l'abast de, de, de tothom, tothom. Uh -huh. i, i veure pues, coses com, com embrions de, de mosca que ens doncs, podeu imaginar lo petits que són amb un tamany increïble. No? Uh -huh. eh, va anar molta gent? Doncs eh, d'aquí de Sant Esteve va anar una, un autocar, crec que van anar 60 persones, si no estic equivocat. Sí, gent que també estava interessada, Sí, en conèixer de dintre bueno, doncs el, que, el que es fan allà. sí, ens centrem una miqueta en aquest projecte Nadar contra corrent. Què és? Doncs eh, aquest projecte consisteix eh, en, en creuar Nado a l'estret de Gibraltar eh, i una mica el que pretén és cridar l'atenció d'empreses, de, de, d'entitats i de particulars eh, per intentar recaptar fons per la investigació contra el càncer. Uh mm-hmm. -huh eh, es fa en col·laboració amb l'Institut de Recerca Biomèdica una mica per casualitat, perquè eh, quan jo estava donant-li voltes a, a organitzar aquest projecte, ells van, van publicar un vídeo en el que també es va projectar en l'acte del passat divendres, on tots els científics, inclús el director del centre, ballaven una cançó i, cada cop que aquest vídeo es visualitza s'està donant un euro en 20 eh, a la investigació de, de les malalties que, que treballen en aquest institut. És la cançó de Macaco o no? No, aquesta ha sigut posterior. És una cançó de, de, de moda de, de l'any passat eh, que la cantava un grup que es diu Capital Cities. Mm -hmm. Després és, molt, és, és molt coneguda. Jo no recordo ara exactament el nom, però, <laughs> però és, molt, és molt coneguda. Capital City. Sí, és. La buscarem i la posarem, vale, sí. Carlos? Eh, llavors, eh, aquest projecte de Contracorrent va néixer ja fa un temps, no? Sí, eh, la idea va sortir a finals de l'any passat. Uh mhm. -huh. Eh, com et deia, després de, de veure aquest vídeo i de, i de sentir la notícia per, per la ràdio, llavors vaig contactar amb, amb una altra veïna de Sant Esteve, de Ser Rovires, la Sara Sherwood, sí. que és la cap de comunicació de l'Institut de Recerca Biomèdica. Llavors li vaig comentar la idea que tenia, ella de seguida es va mostrar molt, molt interessada en el projecte i vam començar a treballar per tirar-ho endavant. I vam llançar una pàgina web el 30 de març i des de llavors estem intentant donar-li el màxim de, de difusió per arribar a totes les persones que puguem. Mm -hmm s'estan organitzant diferents eh, eh, activitats, com per exemple la presentació que es va fer o aquesta sortida, però la teva gran habilitat, per així dir-ho, per ajudar en aquest projecte és la natació. Sí, és així. A part, a part d'aquestes activitats que comentes, es va fer ja també gràcies a la col·laboració de, d'una organització solidària d'aquí de Sant Esteve, de suma, es va organitzar també un, un guateque solidari una mm. setmana abans i en el mateix acte de presentació de divendres es fer la, va fer la donació de, de el que es va recaptar en aquest guateque a, a l'Institut de Recerca Biomèdica. Mm -hmm. eh, Sí, la meva passió és la natació, és el meu esport de quan jo era jove. La veritat, no t'enganyaré, feia 20 anys que no nadava. Ho vaig deixar quan tenia uns 20 anys, ara en faré 44 aquest any. I, bueno, l'any passat ho vaig, ho vaig re recuperar i ara estic preparant-me aquí a la piscina de Sant Esteve per intentar afrontar aquest repte de cara al mes de setembre. Mm -hmm. O sigui, feia 20 anys que no nadaves i ara has recuperat novament aquesta activitat esportiva, però sí. molt d'ímpetu, perquè clar, el repte que, que et planteges, de quin repte estem parlant? Perquè la gent es faci una idea. Bueno, a veure, l'estret de Gibraltar en línia recta són algo més de 14 quilòmetres, Eh, el problema no és tant la distància en allà, sinó les condicions tant climatològiques com de corrents marines. Clar. És un lloc on hi ha una corrent lateral de 3 km hora. Llavors això fa que hagis de nedar més ràpid d'aquesta velocitat perquè si no la corrent t'arrossega. Llavors, per efecte de la corrent acabes nedant fent una curva i es nedaran uns 17-18 quilòmetres aproximadament si, si tot va bé. Uh mhm. -huh perquè la gent pugui fer-se una comparació i entengui l'esforç físic que suposa, nedar 10 quilòmetres equival a córrer una marató. I nedarem quasi el doble. déu nhi déu nhi eh, Ara t'estàs preparant molt psicològicament i físicament. Cada dia, Carlos? Sí, cada dia intento treure temps de on, on no tinc per intentar eh, estar una estona a la piscina i, i fer alguna activitat complementària com córrer o fer alguna de peses al gimnàs. De resistència, no? Correcte, és sí. Quan és? Quan serà? Doncs eh, serà la segona quincena de setembre. El dia concret no es pot, no es pot fixar perquè depèn de les condicions eh, meteorològiques. Llavors jo m'haig de desplaçar ja una setmana i esperar que, que es donin les millors condicions per intentar fer la travessa. Per què aquesta travessa? Quin és l'objectiu principal? Aquesta travessa és, és eh, un, un dels, dels grans reptes que tots els nedadors, eh, siguin professionals o, o no, tenen, tenen en ment. És com, com per un alpinista pujar a l'Everest, mm. -hmm. per exemple. Llavors, eh, jo crec que s'havia de fer alguna que cridés l'atenció. És una travessa que han fet nedadors professionals Eh, però clar, un nedador a la meva edat amateur eh, bueno, doncs no, no, no, no ho té gens fàcil, no? Mhm. eh, llavors, eh, el que busquem amb l'acte deportiu és això, és, és cridar l'atenció perquè la gent s'interessi per, per les activitats que fan els nostres científics, eh, que moltes vegades és una activitat poc reconeguda, no? O sigui que aquí també participaran eh, nedadors professionals? No, no, no, ho han fet en el passat. Tothom segur que coneix el David Meca, que ha sigut sí, un dels nedadors més sí. mediàtics i ha sigut un dels que ha fet aquesta travessa. De fet, té el, ell té el rècord en temps de, de la travessa de l'estret de Gibraltar. Tu ho faràs a títol personal, eh? Sí. Pel teu compte. Sí, sí, sí. Però no estaràs sol. No, no, no. Eh, hi haurà un, un barco de, de guia i un barco amb personal mèdic Clar. per si hi ha qualsevol problema, que esperem que no. No, segur que no. Has fet alguna prova d'aquestes característiques recentment per posar-te tu doncs, a prova, mai millor dit? De tanta distància, no. La prova més llarga que, que jo he fet ha sigut de 6 quilòmetres i mig, que la vaig fer al setembre de, de, de l'any passat. Això serà bueno, tota una aventura perquè no hi, no, no, hi ha, no hi ha proves de tanta distància organitzades. Ho provaràs abans del setembre? Intentaràs també recórrer una distància així? Sí, de fet participaré en diferents proves eh, ara durant l'estiu. El tema la més llarga serà d'uns 9 quilòmetres i mig, serà a finals de maig, que serà donar la volta a la illa de Sa Dragonera, al costat de, de Mallorca. Mm -hmm. I, i aquí veurem una mica com anem de, Clar. de preparació. A partir d'aquí, si aconsegueixes doncs, nedar eh, i travessar l'estret de Gibraltar, nedant, què passa? Què aconsegueixes? Bueno, el, la travessa ha de ser el, el, a part de la satisfacció personal eh, que correcte, et dona tot això... Correcte, sí, sí. No, la, la travessa ha de ser l'acte final no, de, de, de tota una, una campanya que hem començat tot just ara, no? que és eh, per això intentar recaptar fons per, per la investigació contra el càncer de l'Institut de Recerca Biomèdica. Eh, de fet, això ha de ser eh, l'últim crit d'atenció perquè la gent s'animi a, a col·laborar i intentar ajudar amb les seves donacions a, a la tasca dels científics de l'Institut de Recerca Biomèdica. De quina manera eh, es pot ajudar? Doncs, eh, com comentava, hem, llançat una pàgina web a finals del mes de març, que és eh, www.nedacontracorrent.org Mm -hmm. o també la tenim en, en castellà, nadarcontracorriente.org i en allà hi ha un apartat eh, on es posa col·labora que directament dirigeix eh, a la pàgina de donacions de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Llavors les donacions van directament a, aquest institut. Jo no, no intervenc per, per res, vull dir, és totalment transparent i a més l'institut s'encarrega d'emetre per totes aquestes donacions eh, un certificat de cara a que el senyor Montoro després no, no molesti en la declaració d'Hisenda. Totes aquestes despeses que, bueno, que comporta aquesta prova que, que faràs al setembre, les es, uh, les has cobrit, les cobriràs tu, no? Les assimilaràs, assimilaràs tu? Eh, de moment eh, estic assumint jo tots els costos que, que, que bueno, que s'han de, de fer front per, per poder fer aquesta travessa, però afortunadament hem aconseguit eh, uns patrocinadors Eh, són dues empreses de, de logística, no sé si puc dir el nom. Sí. Eh, que han col·laborat sí. amb tu, amb una sí, tasca eh, solidària. Sí, s'han fet càrrec dels, dels gastos de tot el projecte, són uns 3.500 euros, mm -hmm. i això ho cobriran entre CBL Logística i Salvat Logística, eh, que són les empreses eh, amb les que jo treballo actualment. Més cosetes. Comentàvem fa uns minuts doncs, que Uh, també l'entitat solidària Tot Suma s'ha sumat, a, eh, mai millor dit, a aquest, a, eh, en aquest projecte. Diferents actes, com el Guateque, que Correcte. feies menció. Sí, sí, és així. Són, són els primers que es van interessar en, en col·laborar en el projecte i en, i en ajudar i la veritat eh, jo sóc el primer en agrair-ho i el primer sorprès per la implicació que des del minut 1 que van conèixer la idea eh, es van posar a treballar per per, no només per organitzar aquest guateque solidari que es va fer fa un parell de setmanes, sinó per eh, començar a pensar en altres actes eh, que volem tirar endavant en els propers mesos per intentar recaptar fons per, per l'Institut de Recerca Biomèdica. Uh mhm. -huh. Entre d'ells, bueno, pues està parlant d'algun acte en l'institut, eh, per donar a conèixer el projecte entre el jovent, eh, algun acte a la piscina municipal eh, que volem fer de cara a l'estiu. No? Intentarem Clar. que coincideixi amb, amb la festa major i la idea és eh, bueno, recórrer entre tots la distància de l'estret, aquests 18 quilòmetres, eh, amb un acte que volem que sigui molt, molt familiar i que tothom que hi vulgui pugui participar nedant en una piscina, nedant 10 metres, nedant 100 metres, el que cadascú pugui, independentment de, de la seva edat. Molt ben pensat, eh? En part, no? Bueno, volem que sigui... Sí, això és un projecte que, com tu dius, eh, he promogut jo, però com vaig dir a l'acte de presentació, no vull que sigui un projecte del Carlos Romero, vull que sigui un projecte del, de tothom que vulgui col·laborar i, su, i sumar-se a, la, a la iniciativa, perquè al final jo sol eh, puc aconseguir poca cosa. Jo l'únic que faré serà nedar i, i intentar cridar l'atenció amb, amb la travessa, però, però és un projecte que ha de ser del màxim número de persones. La filosofia, recordem, de tot això, d'aquestes activitats, és recaptar fons per destinar-los a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona per la investigació en la lluita contra el càncer i la metàstasi. És així. Eh, L'Institut investiga no només aquestes enfermetats, investiga també diabetes, eh, investiga Alzheimer, investiga malalties eh, desconegudes per la gent en general, eh, però jo ho he volgut lligar directament a la investigació contra el càncer per un, per un tema personal, i és que el meu pare va morir d'un tumor al pulmó quan tenia 52 anys, era molt jove, i lamentablement no es, no es va poder fer res. Llavors, eh, bueno, és la meva manera d'intentar ajudar a veure si altres persones que es trobin en situacions similars poden, poden tenir les oportunitats que en aquell moment el meu pare no va tenir i lamentablement doncs tots més o menys hem tingut experiències properes amb aquesta enfermetat, amb familiars, amics o, o coneguts. Mhm. Ens queda molt per fer, eh? sobretot als eh, professionals doncs sí, de la eh, doncs ciència, doncs sí. no? Doncs sí, afortunadament eh, cada cop la, la ciència avança més i el que fa 10 anys era incurable, doncs avui ja hi ha medicaments que, que ajuden a combatre o inclús a curar algunes d'aquestes enfermetats. No? Últimament escoltem massa, no? Potser bones notícies eh, relacionades amb el càncer. Sí, sí, sí. El, el tema és que tots aquests projectes d'investigació duren molts anys. I dir, són molt costosos. Són molt costosos, sí, sí. Mm -hmm. Per exemple, un exemple que ens posava el, al doctor Guinovara, el director de l'institut, és que eh, cada dia només en ratolins pels investigadors es gasten 1.500 euros només en ratolins. És, és a dir, i és només una mostra de, de, de lo que costa. Parlem de milions i milions d'euros de, que la gent no, no, no s'ho imagina i a vegades és eh, recórrer un camí investigant algú que igual no porta a ninguna part i s'ha de tornar a començar. Llavors són processos molt, molt llargs fins que troben eh, una eina per fer un diagnòstic o una eina per desenvolupar un medicament que pugui curar alguna enfermetat o, o, o, o reduir l'impacte que té l'enfermetat en nosaltres. Per què és tan important, per un mateix, sota la teva experiència, ajudar a d'altres. Tenia aquesta necessitat, aquesta inquietud de fer per, per altres persones o per fer o fer precisament doncs, ajudar a un institut de recerca biomèdica com és aquest, que ara un futur i que ara també altres persones que puguin patir una malaltia com el càncer? Doncs jo diria que i li recomano a la gent per la satisfacció personal que al final un sent quan, quan està ajudant als, els altres, no? I en el, meu, en el meu cas particular, el que em va portar a fer-ho és, que, com a comentar, jo faré 44 anys aquest any, el meu pare va morir en 52, jo ho vaig passar molt malament llavors, i, i veus com molt a prop aquesta, aquesta edat, no? I miro els meus fills i a la meva família i no m'agradaria que passessin una situació semblant. no? Llavors, eh, bueno, doncs intentes que aquest granet de sorra eh, serveixi perquè igual altres eh, no, no, no, no tinguin que, que patir-ho, no? perquè una situació com aquesta al final ha canviat la manera de, de, de veure, les de veure la, la vida, de, de, de canviar les prioritats. No? Mm -hmm. Doncs jo et felicito per la teva humanitat i solidaritat eh, perquè a part de, del tot el que feu, doncs, si es fa és perquè un té bon cor. No? Moltes gràcies. Carlos. Moltes gràcies. Felicitats i de debò moltíssima sort. Estarem pendents eh, d'aquesta prova tan important per tu. Estarem pendents i esperem que vagi molt i molt bé. Ja vindràs aquí a la ràdio novament molt i ens bé. ho expliques, vale? Molt bé, moltes gràcies. Felicitats a tu i a la Sara i a tota la gent que s'està implicant en aquest projecte com Tot Suma. Molt bé, molt agraïts.